Aquaproof 7-in-1, high-performing waterproofing paint, Nippon Paint, the coatings expert. අපි ඉඩම හඳුනාගෙන තියෙනවා අක්කර 20ක වගේ අර disaster prevention site එකක් විදිහට develop කරපු ඉඩමක්. අපි මොරටු යුනිවර්සිටි එකත් එක්කත් එතන පොඩි survey එකක් කරා. එයාලා දේපෝච්චියේ මොනවද කරන්න ඉන්නේ? මේකේ සර් කියන්නේ දැන් අපේ ලංකාවේ heritage එක ලෝකේ තියෙන සුවිශේෂීම heritage එක. tea pot එකකින් කොහොමද කරන්නේ? නෑ tea pot එක සර් මේක museum එකක්. ඇතුලේ කියන්නේ research center එකක් විදිහට. අපි සර් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා බලන්න. Enjoy 1% merchant commission when you accept Lankapay cards. Contact these banks today. මම කියන දෙකක් මම අවුරුදු 70ක් හපුතුලේට යන කරුණාකරලා එක නැති කරන්න එපා. ඔය ඉඩම තියනවනම් වෙන එකක් කරලා දෙන්න. ඔයා දාලා මේවා කරන්න එපා. මම හපුතලේ මේ මේ තියෙන ස්වාභාවික මේක ඔයා දාලා නැති කරන්න එපා. නෑ ඒකේ සර් මේ මම නෑ කිව්වහම නෑ ඉවරයි. ඉතින් තව මම කාලේ වෙනස් කරන්න එපා.